Saluton carai kai bonvenon al nia nova episodo. Do mi estas attendanta homo in studento in qui estas malfruai por examinigi cum mi hodiau do intertempe mi registro stiun anta omediton cum la officiala fono qui un mi usa schia mi havas la chapelon de professoro sur mi sur mia capo do mi tui iras alla medito resto con ni con medito con ni tanco saluton de nove mi estas citie kai mi volas mediti con vi sur tractatio Hillelismo, 1906 ec de pagio 300 dec 3 comen tiu presento della dogmo e de Hillelismo, se ni legos nur eron el pagio 300 dec 3 An premanto kai prematoi ni ebe baldau havos, nur homoin cae regnanoin. Piednoto 2. Estas attentinde che tiui cilinioi estis vercitae dum la unua revolutio en Ruslando en la iaroi 1905. 1906. Noto de no Nekrasov. Non por ni pli ol por ciu alia nazio, estas necesse fixi definita in politike religie dogmoin qui donus la eblon al cio regnano de nia diversgenta patruio vivi en plena pazzo con ciui alie regnanoi, ne altro dante al ili per raito de pugno sia impure pure familia in idealoin. Do, vidu carai, de nove gravas cun texto. Ni tion vidis ancao hierau, cai tio estas confirmo. Do, cia la, la premo publicigi la dogmo in de hilelismo, pro la revoluzio en Ruslando, do la pied noto estas tre grava. Do Zamenhof strebis al distingo inter tri nivelui, facte. Homa regnana en moderne terminoi civitana genta etna nazia. Do exemple mi estas homo, homo sum, mi estas civitano de Italio kai urbano de Amsterdamo, Amsterdamano, do italiano kai Amsterdamano, kai mi estas italo. Gente, do tio ancao estas la ordo de gravezzo la usanfo. Se oni ne comprenas tion, oni ne comprennas kial estas paralelai mi diru viv projektoi zamenhofai por uh, re novigi la humaron. kai oni ne comprennas kial la esperanto identezo estas tiel ni diru malforta compare con multa e alia identezo rilate al lingvoi kai kian kiom da pardonu kai kiom da diskutoi okazas kai okazis relate al tio char giuste neniu neas la existon de la niveloi sed la rilato inter ili shangigas depende de la homoi do kiem oni parolas prie esperanta popolo quasi etno oni volas meti la esperantan identezon en la suba nivelo quasi genta quasi etna sed supren che la filtro la ochio comprenicion pretendante che esti homo signifas esti esperantisto care mi havas malnovajon por vi ne ne ne tio ne veras tio estas mia vidpunkto esti homo ne signifas esti esperantisto estas du alia afero ĉu vi konsentas kun mi eble jes eble ne ĉiu okaze pli gravas starigi al si la demandon ol doni respondon publice. Do, mi esperas che vi starigu vian, mi esperas che vi starigu al vi la demandon, cae eble vi donos respondon nur al vi mem, au vi volas compartigi con mi, au publice discuti, lau via placio, sed la plei grava fero de nove esta starigi demandon. Dankon pro via attento gis morgao, cae ciel ciam, antauen, sen fine.